জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অমৰ সৃষ্টি লভিতাৰ আধাৰত গুৱেৰণিকাৰ নতুন নাটক লভিতা বৰুৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা লভিতা গুৱেৰণিকাৰ নাটক লভিতা বৰুৱা পৰিকল্পনা পৰিচালনা হিমাংশু প্ৰসাদ দাস পৰিকল্পনা পৰিচালনা হিমাংশু প্ৰসাদ দাস কিন্তু নাটকখন লিখিছে কোনে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অমৰ সৃষ্টি লভিতাৰ আধাৰত নাটকখনৰ নাম কি লভিতা বৰুৱা এতিয়া দেখা আপোনালোকক গুৱেৰণিকা creative east presents based on William Shakespeare's Macbeth William শ্বেক্সপিয়াৰৰ মেকবেথ নাটকখন আধাৰত লেডি মেকবেথ লেডি মেকবেথ কিন্তু অৰিজিনেল নাটক Macbeth Shakespeare concept direction Himanshu Prasad Das ঠিক তেনে যেনেকৈ ক'লোঁ অকণমান আগতে লভিতা বৰুৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ঠিক তেনেকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কালজয়ী সৃষ্টি ৰূপালীমৰ আধাৰত মণিমুগ্ধ আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কালজয়ী সৃষ্টি ৰূপালীমৰ আধাৰত মণিমুগ্ধ পৰিকল্পনা পৰিচালনা হিমাংশু প্ৰসাদ দাস উপস্থাপন পৰিকল্পনা প্ৰণামী বড়া এই যে আপোনালোকক লভিতা মেকবেথ আৰু মণিমুগ্ধৰ আপোনালোকক দেখালো নাটক কেইখনৰ পোস্টাৰ এই নাটক কেখনেৰ পোস্টাৰ আপনাৰ এই মুহূৰ্তত এই কাৰণে দেখাইছো কেন এই দিনকেইটাত বাৰে বাৰে আলোচনা হৈ আছে এখন বিশেষ নাটকৰ কথা লভিতা লভিতা যিখন নাটকক বিকৃত কৰা বুলি অভিযোগ উঠা উঠিছে এই নাটকখন এতিয়ালৈকে চোৱাৰ সুযোগ পোৱা নাই গতিকে মই এই নাটকখন কেনেকুৱা ধৰণে কি উপস্থাপন কৰিছে তাক লৈ মন্তব্য দিবলৈ যোৱাটো ভুল হ'ব কিন্তু মই অতি সোনকালে সেই নাটকখন চাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চাম আৰু চোৱাৰ পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰি মোৰ নিজৰ বক্তব্য ৰাখিম কিন্তু এই যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এখন নাটক বা আগতে কোনোবাই লিখি থৈ যোৱা এখন নাটক তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নিচিনা বিখ্যাত ব্যক্তিয়ে হওক বা কোনোবা সাধাৰণ একদম কোনেও চিনি নোপোৱা এজন নাট্যকাৰেই হওক যিয়েই নহওক কোনোবাই এখন নাটক লিখি গৈছে আৰু সেই নাটকখনক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট হ'ব পাৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ব পাৰে তাক নতুন ধৰণে উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলিব পাৰে আৰু সেইটো আচলতে ভাল কথা পজিটিভ কথা উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকবিলাকক লৈ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ধৰণে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পৃথিৱীত চলি আছে আৰু চলি থকাৰ বাবে আচলতে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ মহৎ মহান বা আজিও তেওঁ আমাৰ এই মুহূৰ্তৰ কাৰণে তেওঁ ৰিলিভেণ্ট এতিয়া ইমানখিনিলৈকে হৈছে যে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰৰ মেকবেথ বা ৰমিঅ' জুলিয়েট হেমলেট প্ৰতিখন নাটকক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈছে বিভিন্ন ভাষাত বিভিন্ন ধৰণে তাক চাইছে আৰু আনকি সেই নাটকবিলাকৰ বিশেষ কিছুমান চৰিত্ৰক লৈও কিছুমান সম্পূৰ্ণ মৌলিক নতুন নাটকৰ সৃষ্টি হৈছে আচ্ছা যি নহওক সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ বিষয় তাক লৈ আমি কথা পাতিব গ'লে এটা বেলেগ ধৰণে আমি লগ পাব লাগিব কিন্তু নাটকৰ এজন সাধাৰণ ছাত্ৰ হিচাপে বা নাটক কৰি ভাল পোৱা এজন ব্যক্তি হিচাপে এই কথাটো কওঁ যে উইলি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এখন নাটক য'ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নামটো পোষ্টাৰত অতি সামান্যভাৱে ৰাখি একদম চকুৰে মনিব নোৱাৰা ধৰণে ক্ষুদ্ৰভাৱে ৰাখি আন এজন নাট্যকাৰৰ নামটো আগত ৰাখি সেই একেখন নাটকে তেওঁৰ নাটক অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ লভিতা এনেকে কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ আচলতে কাৰো নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভুল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৰিছে বহুদিন আগতেই নাটকখন ওলোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে এখন পোষ্টাৰ দিছিলে সেই পোষ্টাৰ চাওঁতে পোষ্টাৰ চোৱাৰ পিছত মই বৰ্তমান সময়ত আৱাহন থিয়েটাৰৰ যি কৰ্তৃপক্ষ বা প্ৰযোজিকা প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউ তেখেতক মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাই এই কথাখিনি কোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এই নাটকখন যেতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈকে আহিল যোৱা দিনকেইটাত আমি বুলু ফিল্ম চিনেমাখনক লৈ ব্যস্ত আছিলোঁ গতিকে এই বিষয়ে মাত মাতিবৰ কাৰণে বা কথা পাতিবৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা পৰিৱেশ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আকৌ এই নাটকখনক লৈ বিতৰ্ক হৈছে আৰু এই বিতৰ্কক লৈ এটা কথাই কওঁ যে নাটক এখনক লৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ব পাৰে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে নাটকৰ ছাত্ৰ হিচাপে কওঁ যে যিকোনো এখন নাটকক লৈ বিভিন্ন ধৰণে তাক ভাঙি চিঙি নতুনকৈ চোৱাৰ প্ৰয়াস থাকিব পাৰে কিন্তু নাটক এখনক কেতিয়াও বেলেগৰ নাটক এজন এতিয়া যদি মই অভিজিত ভৰাজ্যৰ দৰা হ'ব কোন বা তেওঁ এই তেওঁ নাটক লিখি আছে চাপ'জ তেওঁ নাটক লিখিছে মহাদেৱ ডকাইত কিবা এইবিলাক তেওঁ যে নাটকবিলাক লিখিছে মই এনেকৈ লিখিলে হ'ব নেকি যে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ লাহেকৈ সৰুকৈ দি অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ দৰা হ'ব কোনৰ আধাৰত হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ দৰা হ'ব কোন এনেকুৱা ধৰণৰ এখন নাটক হ'ব পাৰে নেকি সেইটো মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অভিজিৎ দাক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে হোৱাটো অনুচিত আৰু যেতিয়া এই কামটোৰ লগত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ নিচিনা এটা নাম জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লেতো আৰু এশবাৰ ভাবি চাব লগা আছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এই নাটকখনত মই শুনিছোঁ মই বিভিন্ন ধৰণে জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু মই নিজে যিটোকে চোৱা নাই এই বিষয়ে মন্তব্য নকৰোঁ কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ যিটো আদৰ্শ বা সেই সময়ৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সেই চিন্তাক যদি বিকৃত কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো অপৰাধ নাটক এখনক ভাঙিছি নতুন ধৰণে চাব পাৰি চোৱাটো উচিত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিব লাগে তেতিয়াহে নাটকত বিকাশ হ'ব কিন্তু মূল নাট্যকাৰজনে কৈ যোৱা মূল আদৰ্শটোক যদি বিকৃত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো অপৰাধ আৰু এই অপৰাধ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যই কৰিছে আৰু এই অপৰাধ কৰাৰ সুযোগ যদি প্ৰস্তুতি পৰাশৰ তেখেতে দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এইটো সমানেই অপৰাধ বা কোনোবাখিনি হয়তো তেওঁৰ অপৰাধ এক ইঞ্চি বেছি হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ আৰু এই নাটকখন চোৱাৰ পিছত মই পৰৱৰ্তীভাৱে এই নাট কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এইখন জ্যোতিপ্ৰসা আগৰৱালাৰ নাটক অভিজিত ভৰাজ্যৰ নহয় আৰু অভিজিত ভৰাজ্যৰ লবিতা লিখিব চেষ্টা নকৰাই ভাল ধন্যবাদ